yung mga, ano po, Israelites na ibang nagpapromise ko na makinig ko ay nagkakasala po ba sila? Or, hmm. pero nasa culture kasi nila yun eh, di ba po? Culture po. Kasi uh, uh, personally, kung sa, ang sagot ko dyan, ano, eh, pag halimbawa, pumatay ka, nagkakasala ka, di ba? Ngayon, hindi naman sila pumapatay. Paano natin masabi na nagkakasala sila? nagpa-practice sila ng mga laws of Moses, eh hindi naman masama yon. Wala namang masama doon sa practices na yon. Eh di bali sana kung kulto na naghahandog ng mga bata at eh, binububo yung dugo. Do, eh, kasi ginagawa din sa Old Testament yun eh. Na kaya nagalit ang Panginoong Diyos kasi naghandog sila kay Molech, naghandog sila sa Queen of Heaven, yung kanilang mga anak, idinalang sa apoy. di ba? Eh, ng masamang practices, di ba? Pero kung susundin nila yung, kung pinapractice nila yung mosaiklo, eh, wala namang masama doon, hindi naman sila nagkakasala, pero nasa ilalim sila ng sumpa. Yun ang sinasabi sa Galatians chapter 3. Dahil sabi sa Galatians chapter 3 ay sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa kautusan ni Moises. Ibig pala sabihin, mayroong prerequisite kapag susundin mo yung kautusan ni Moises. It should be 100%. No? Kung hindi mo masusunod ng 100% ang kautusan ni Moses, huwag mo nang sundin. Kapag, kasi kapag may sinunod ka doon, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya mas mabuti pa, hindi yung law of Christ. Kaya pareho din namang law yun eh. Kaya makita mo, nasa singular. yun. Kasi general yan eh. Na, nakakategorize kasi yan eh. Yung pag sinabing the law, yun eh, it always pertain to the Mosaic law. Kasi kasi nakakabit kay Moses yung pagbigay ng kautusan. Kaya yung pag mosaiklo naman, of course, mahati mo rin yan, madidivide mo rin yan eh. Kasi sa mosaiklo, nandyan yung dietary law, nandyan yung ah, ceremonial law, nandyan din yung moral law, nandyan din yung civil law. Kasi as a nation sila eh. Meron silang batas na pambansa na ibinigay ang Panginoong Diyos. Meron din silang yung sanitary law. oh, sa cleanliness, meron din silang mga batas tungkol doon. At saka yung, meron din silang social law meron silang mga batas na pangpaikipagkapwa. Napakarami niyan eh. Nung kinocompute nga ng ilang mga dalubasa eh, ang sabi nila ay umabot daw yun ng mga 613 na mga batas eh. Eh ito nga lang sa pagkakamali ng mga NTC, eh wala na tayo sa ilalim ng kautosan ni Moises. In-include nila yung 10 commandments kasi nasa law of Christ na daw tayo. Eh samantalang yung 10 commandments eh naka-include yun sa law of God. Malinaw na inhiwala yon dahil sa lahat ng mga batas, yun lamang ang isinulat ng Diyos sa kanyang sariling kamay sa, sa dami ng mga kautusan ng mga pasulat. At, at inamyendahan ng Diyos, di ba, Jeremiah 31. Ang amendment niya ay yun nga, sinulat nga na niya sa puso. Kaya napunta yon sa law of Christ. Kasi ang Panginoon sa Kristo, marami din siya ng mga kautosang ibinigay, di ba, sa New Testament uh, hindi traceable sa all. Halimbawa, may mga, nagsumbong ang mga disipulo sa ating Panginoon so Kristo. Sabi nila, Panginoon, meron dong nangangaral, ah, papagaling, papalayas ng demonyo sa iyong pangalan. Pinatigil namin, pinagsabihan namin kasi hindi natin kasama. Eh. Ay anong utos ng Panginoon sa Kristo? Sabi, oh, huwag silang patigilin, huwag mo silang pagsabihan sapagkat ang hindi laban sa atin, ay panik sa atin. Ay, di ba, ano yun, bagong kautosan yun, di ba? Pinagsama sa isang katawan nag-iisa sa, sa isang uh-huh. So, ibig sabihin, ang mga tao, video ka man, hmm. o talaga barbaric, o gaygo, ay wala na. Iisa na kay Kristo. Di ba? So talagang maliwanag na uh, ang, ang, ang pag-aaring ganap ay ginawa yun sa pangako sa Panginoon sa Kristo. Yun, yun, yun, advice uh, yun nga, sabi ko sa 2 Corinthians 5.21, na uh, He made Him to be sin, no? Yung substitution. Opo. No? Hmm, tama. So, maniwanag. Kung talagang maunawaan mo din, talagang walang sino man na magbubos, talagang sulit yung salvation is a free, mm. is a gift. Yung walang, there is no word salvation wala tayong makikita doon na maliwanag na sila sinabi ng salita ng Panginoon at ng gusto ko. Tsaka yung, yun niya, yung kasing kay sa Panginoon sa Kristo na sabi nyo nga substitute, yan ang doktrina talaga na hindi lang nabibigyan ng diin sa mga cultic uh, ah, churches kasi sila ay nagsisikap na makasunod sa kautusan na kinakailang ma-perfect nila Diba? Ay, is, ang Panginoon Kristo bilang ating substitute, yung perfectong pagsunod niya sa kautusan is on our behalf. Mm. Kaya tayo ay na-counted as righteous kasi kasi ang righteousness kasi yung masunod mo yung buong mm. kautusan eh. Yung hinihingi ng buong kautusan masunod mo eh ay mm-hmm. eh, nasunod ng Panginoon sa Kristo, hindi para, para sa kanya sarili kasi hindi naman siya makasalanan. Eh. Oh, eh. Siya makasalanan. Uh, yun ay sinunod niya para siya naging substitute natin na hindi na natin kailangan sundin kasi nasunod na niya. Na, naganap na niya yung, yung works of righteousness. Mm-hmm. Okay? Kaya yung righteousness na yun, dahil yung pagsunod niya sa kautosan na hindi para sa kanya, kundi para sa atin. So yung bunga nito, which is righteousness, ibinigay sa atin. Yan ang reason. Bakit yung righteousness ni Christ na imputed or na ipataw sa atin. Mm-hmm. Sapagkat yung kautusan, perfect na pagsunod sa kautusan, ay hindi sa kanya, hindi para sa kanya, kundi para din sa atin. Di ba? Yun ang napakadakilang doktrina nun eh. Kaya po yun siya sabi, di ba? Mm. For he hath made him to be sin for us, mm-hmm. who knew no sin, mm that we might be, be made the righteousness of God in him. Of God. Di ba po Hmm. Parang ano po yung double substitution, ano? Yung uh, right, righteousness sa atin, hmm. our sin. So, hmm. inano niya. Kaya ito, hindi ko narinig yan sa sa mga ibang cult, mga na kulto na nangaral na tungkol sa ano sa imputation of righteousness. At saka yung Christ as our substitute. Hmm. Hindi ko narinig yan sa kanila. Wala ko na rin ganang ganyan. Siguro pa dahil sa iba hmm. So, it expect by works, conflict. Kasi ito, walang works eh. By faith, di ba po? Hmm. Maniwala, by faith. Ano po, no? Mm. So, manamit, manamit po. Mm. Opo. Kaya, sa, sabi nila, dahil hindi tayo napailalim sa kautosan eh, tayo ay sasama ng sasama. <laughs> And Napaka-illogical po nun, di ba? Oh eh, righteous na nga tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. And of course, tayo nga ay every Sunday, every worship, natuturuan tayo ng salita. Itinuturo ba ng preacher eh, Oy, uh, ah, pumatay kayo, o mang, mang ano kayo ng kapwa, saktan niyo ang kapwa niyo. yung ba itinuturo sa bawat preaching? Para tayo sasama. Pag-usap-usap dito, maghanap ka ng sa mundo, ha? <laughs> Oo. Eh, wala naman. Hmm. Yan ang hindi ko maintindihan kung bakit ganun kakitid, ano? Na porque sinabi natin na uh, ang makapagliligtas sa atin ay ang pananampalataya lamang sa Panginoon sa Kristo at hindi na kailangan ng gawa. Eh, sapagkat yun nga itinurusla sa atin sa bagong tipan, eh, di ba? Oh, it means to say, sino, kung ano nakasulat, tinatanggap natin. And most especially, yan ay nasa New Testament. Di ba? Alam natin na ang mga New Testament writers yung sila yung rightful interpreters of the Old Testament. Hindi tayo pwedeng doon tayo magpunta sa Old Testament nang hindi kinukonsulta yung New Testament. Mm-hmm. Oh, kasi sabi nung isang kausap ko, eh, pin, yun daw uh, ah, sabat na ang iniisip niya yung Saturday, oh. yun daw sabat ay pinabanal daw ng Panginoon at yun daw yung kanyang covenant forever. Kaya sabi niya kahit sa future, eh, mananatili yung sabat. Eh, ang problema nga, tinatanggap naman natin yon manatili yung Sabado hanggang future. Pero hindi, hindi kinakailangan na tumutukoy yun sa Sabado. Mm. Because ang Sabado is Saturday. Di ba? Sa wala naman ganun, wala naman Sabado eh. Di ba? Oo. Then our, mm. our Sabbath is found in Christ. Mm-hmm. Kaya sabi ni Pastor Noel kanina, yung Sabbath natin is we are ano to, uh, doing in, in the Lord's day, the day Opo. Opo. And of course, kasi may, may sinasabi naman kasi sa sa New Testament tungkol sa bagay no? Kasi merong ang restructuring eh. Ng Old Testament, merong restructuring na ginawa ang mga revelation bearers doon sa sa law. Halimbawa, uh, kasi saan ba tinuro na si Christ ang high priest? Hindi naman itinuro sa ano yun eh, sa Old Testament kasi may high priest doon eh. Mm-hmm. 'Di ba? Si, saan itinuro na si Christ ang high priest? Eh di sa New Testament. mm O ay eh, kung at hindi na siya galing sa hindi siya galing sa lipi ni ni Levi kasi yung la, galing na sa oh, lipi ni Levi Levi. Eh. Oh, ay doon pa lang sa pagbabago ng pinanggalingan ng ng high priest, 'di ba? Meron sa New Testament. O kung kung merong pagkapalit ng ano ng priesthood, ng batas tungkol sa priesthood kasi ang Panginoon Kristo galing sa lipi ni Huda at sabi sa Hebrews, eh walang walang kinukuhang pari. Mm. Doon sa lipi ni Huda, exclusively sa sa lipi ni Levi. And sabi, ang conclusion niya ng Hebrews, chapter 7 ang tinutukoy ko, kung merong pagkapalit ng pag, uh, priesthood, yung regulation about priesthood, kinakailangan ding palitan yung kautusan. Hold me close till I get up Time is barely on our side